Привет, ребята, мы на канале Матвей и мы уже снимаем третью часть про Майнкрафт. Сейчас я буду заходить. Не туда. На, я не туда зашел. Что там, загрузка идет или что это значит, да? смотрите, я пока вы не смотрели, я не знаю, что я построил, я вот просто какую-то статую построил. Вот это вот. И думаю, может какие-то балкончики будут. Ну что ж, всем напоминаю, что я работаю охранником и сейчас буду скоро ложиться спать, потому что уже ночь наступает, к сожалению. Я сейчас все вещи положу в сундук. Тук -тук теперь мы снимаем с себя броню и... Ой, нет. И кладем ее вот сюда. Два, три, три. Теперь можем уже заспать. Don't let your kids watch it. Так, я буду сейчас одевать броню и идти, как сейчас, сейчас, как всегда, на работу. Стоп, что такое? Ау, где мой шлем? Отойди а же ты, мешаешь. А, я шлем одел. Так, выкидываем. Сейчас, мне он не нужен. Так, сейчас, секундочку. Мне этот шлем не нужен. У меня получается уже два шлема. Одеваемся. Вот, вот я взял вот такие вот блоки. Буду достраивать. Так, и тут. Сейчас тут сделаю. Так, мне нужно взять тыкву. Хотя не нужна она мне. Так, тут я сделаю я придумал, ну, я придумал. Хотя, может, мне не выйти. Вот это вот мне не понадобится. Я сделаю... Нет, нет, нет, нет, нет, нет. Немножко нужно выше. Еще. Вот так. Так. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Я, я потом подумал и сказал, что мне нужно. Так, оп, оп, светильнички, так. Ну, а, ты тут не строишься. Так, значит, я буду делать вот тут цилиндрку и вот тут цилиндрку. Ну, а да. Так. Я хотела сделать картину, но я подумал, что у меня она не влезет. Хотя... Если сейчас... Сейчас найду картину. Да. Ой, стоп, я еще не до конца сделал. С другой стороны такой же построен? Нет, мне нужно закрыть эту стену. Так, так, не тут. Так, вот. И застраиваем. Вот я уже построил несколько картин, но я хочу делать их вот везде. И вот тут тоже сейчас так, так, так еще вот тут. Вот, вроде получилось. Так, вот, получилось. С этой стороны могу сделать, что же могу сделать? Могу сделать вот так. Сеточкой оставить. Так, вот так. И вуля, получилось. Три-три-три-три-три-три. Получилось. Так, уже наступает ночь. Нам пора прыгать домой. Можно убрать так. Я хочу вот тут вот, не знаю, вот тут вот поставить, например, вот факела. Если у меня получится, конечно. Сейчас ночь, пока ты хочешь поработать? Ну да, когда мне хочется поработать. Кстати, когда ночь, там у тебя очень темно, мне тоже не очень нравится. Но у меня освещение есть. Ну что-то я совсем, вот, ну сейчас как-то светло, кстати, а на улице очень темно. Да. Там где-то собака твоя непонятно где, она еще не убежала. Собаки вот тут вот они. Так может там тоже совершенно постоят? температуру. Ну, так у меня светильников полно. Да, это светильник. Ну, там, где картина, у тебя светится хорошо. Потому что я поставила туда светильник. Ой-ой-ой, буря начинается. Ой-ой-ой. Ну, ладно, буря, просто снег идет. Снег. Вот это вот снег ну, означает, что скоро будет буря. И да. что будет, если будет буря? Если будет буря, то будет очень плохо. Будет очень много снега. Очень много. Это очень плохо. И что ты можешь сделать? Остановить снег? Нет. А что? Просто переспать. <laughs> Просто, просто переспать. Уснуть, а утром проснуться и все? Да, но хотя бы так лучше. О май гиднес. Что там? О май гиднес. Мои розочки. Что, замерзли уже? Мои розы. Нет, с розочками все в порядке. Все хорошо. Смотри, все в порядке. Твои розочки. Фу. Упала. Так тут что-то валяется? А, там ничего не валяется. Фух, это хорошо. Капец. Тут очень много снега набросало. Вот, вот тут вот не было снега, вот тут вот. И вот тут не было тоже. Вы ну посмотрите, зима не заканчивается. В первой серии я говорил, что будет э, весна, но зима не, не заканчивается. Я буду ломать, чтобы <laughs> началась весна. Весна. Да, мы ждем тебя. Начинайся уже. Давай. <laughs> Сейчас очень холодно, очень холодно. Давайте, ладно, угадку пойду домой зайду и возьму. Потом улучшать дом буду, улучшать. Ты совсем, совсем не кушаешь у себя здесь в игре. Ну, потому что выживание можно кушать. А так ну, не надо. У меня и так полно еды. Так, это мы туда прячем. Так, вы хотите ноточку, да? Пойти. Да, мне интересно. Окей, сейчас все будет. Рыбку будем ловить только она не ловится, к сожалению. Почему? Потому что, к сожалению, это креатив. А в креативе... То есть не, ты не словишь никак? Нет, рыбка не ловит. Я могу просто так пойти? Почему? Я могу. А, в смысле, лед? Эй, выведите меня, холодно! Ты что, упал туда? Ох, фух, да. Надеюсь, что ты не вижу сегодня. Ловить рыбу. <laughs> Будем ловить рыбу. Давай, на ну вдруг. Сейчас зима, понимаете, сейчас рыба не ловится. Почему? А, вон рыбка. Да. да. Поймал рыбу! Где? Какую? Сейчас, сейчас, сейчас. Там не написано какая-то? Там написано сейчас. Щука. Ну, где она? Сырая рыба ну, поймал. Ты сырая какая-то. Смотрите, что... какую я... Ты что, хотел готовую рыбу поймать? Нет, я, я поймал э, карася, кстати. Не что это такое? Да, это карась. Так, пойду еще рыбку наловлю. Потому что когда я пробовала, ну почему-то не. Когда? А, в этой игре? Да. Ну, видишь, сегодня как раз, как раз я утро, с тобой. Как раз такой утро, день, когда рыба ловится. Как раз Наверное, ну, утро. без меня пробовал. А, не поймал. Рыбка, плывешь, ну? ну. давай подождем минутку. Может, как раз вот сейчас. Вон плывет, Да, еще. И, э, ну, третью можно еще, да? Да. М -м -м. Сейчас, сейчас. Бумажки, когда увидите. <gasps> Да, еще одна. А покажи, где она сложена, как можно на нее поближе посмотреть. Вот, вот. Ну, как сказать. Ну, где она у тебя, вот, допустим, зайти, можно посмотреть, что у тебя там рыба. Ну, вот. А ну, дай. Вот, а, рыбки, вот это вот три рыбки. рыбки. Все, увидела. Еще можно вот тут вот ближе посмотреть. Ну, я поняла. Хотите? Вот. Угу. вот. Такая, может быть, даже, Я, да, да вот такой сырой ой, рыба фугу. Wow. Вот такие поймали. Но ну, я сырую рыбу просто. Природа, природа, природа, природа. Интересно, приготовить его возможно? Конечно. Только для этого мне нужна кухня. А ты кухню не построил? Нет. Я могу, конечно, построить. Она на на костре не получается костре? такого? Ну, Нет, ну, сейчас, если костер? вы хотите, конечно. Мне просто интересно, костер, например, разжечь. Конечно могу. Ну, давайте попробуем. Хорошо, что если вы хотите, то у меня есть три рыбки. Ну, я могу себе печку сделать, конечно. Хотите, я печку спасила? Ну, Давай когда рыбу буду жарить. Сейчас найду печку. О, вот печка. Печка, печка, печка. Так, я делаю себе отопление. Отопление. Так, ингредиенты жареная рыба, топливо, удочка. Все, реально, смотри, готовится. Скоро приготовится. Есть, ура! А тарелок нету, да? Жареная рыба. Топливо, а топлива нет, ну ладно. Ну почему тарелок нет? Может, есть? Ну, чего это? Тарелка, чашка, может быть, чай попить. Ладно, я пойду, я буду делать всякие украшения домику. Так, найдем тут такой вот вазончик, если он тут есть. Вазон, вазон, вазон. Так, так, так. Есть, нет. Может, ну, тут есть солнечек. Ой, он такой маленький должен быть. Такой маленький. Тут его нету. Может, вот тут? Нет, здесь тоже какие-то у тебя новые зоны не вижу. Жалко. Так, нет. Так, так, так, так, нет. Ну, придумай что-нибудь другое. Нет, так, нет, так, нет, так, нет. Ладно, думаем что другое. <laughs> Ну, так нужен, так нужен. Ну, переживешь ты без вазона, я думаю. Ну да, сейчас буду украшать. Да, папоротник. Новый год. Папоротник. На улице нельзя елку поставить? Конечно, папоротник а, есть. Устроим праздник. Здесь папоротник. Ой, потому что елка, не знаю. Хотя мы можем посадить, конечно, елку но она будет расти. Вот папоротник сейчас. Ну, потому что его нигде больше нельзя посадить. Тем... А, вот. Так, так. Так, Матвей, смотри, скоро будет ночь, и придется спать. Ну, да. Тогда все остальное будет в это сломаю, я еще сломаю, это все сломаю. Ладно, сейчас я... Ах, сделал нормальное дерево. Так, пическое, акация, что это, дуб, сосна, береза. Давайте ну, березу посадим. Так, куда же мы ее можем посадить? Давайте посадим ее вот сюда вот. Давай, потому что сейчас ночь наступит уже. И сейчас хочу... В следующий раз. Вырастет она или не вырастет? Потому что розы твои-то выросли. Камень. Ой, нет, так не положено. Сейчас, секунду, секунду, секунду, секунду, секунду. Так, хоп, хоп, хоп. Ой, так не так, не так. Нет, нужно дальше. Ну нет, я все помню, я все помню. Ну, я все помню. Что помню? Ну, я не забыл, как его ставить. А Оттуда, кажется, плохо дело. А скоро нужно будет уже заканчивать. Забор просто невозможно поставить. То, то, то. Просто не садишься. Так. Я как-то поставил забор, конечно, и березового. Так, так вот. Так, снег нам не нужен. Ой, что сделал? Хорошо, все. Могу, эй, могу идти домой. Сложу все вещи и буду спать. Так, сундучок, сундучок, бардачок. Сундук, так, сюда, так, тоже сюда, это тоже, это тоже. Все, так, просто броню, броню. И ну, ложимся спать. Привет, ребята. Ой. Ребята, вы были на, на канале Матри Стар. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. И всем пока-пока.